Namaste, herzlich willkommen zum neuen Cast Reacts Video. Jedes Wochenende werde ich ja am Freitag ein Song Reaction machen und sonntags ein Filmtrailer Reaction. Und für den Anfang des Filmtrailers möchte ich The Sky is Pink anschauen. Und der Trailer kam vor vier Tagen raus und Priyanka Chopra Jonas ist dabei. Priyanka Chopra ist eine meiner Favoriten und Farhan Akhtar kenne ich eher als Regisseur von Don, aber seine Filme habe ich jetzt eher nicht so im Kopf. Und genau, dann bin ich sehr gespannt drauf. Hat 26 Millionen Klicks in vier Tagen. Bin ich sehr gespannt. Und bevor ich anfange, Leute, ähm, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, falls ihr andere Vorschläge habt, für jeden Sonntag, wenn ich einen Filmtrailer anschauen werde. मैंने बहुत लव स्टोरीज देखी फिल्मी वन साइडेड एपिक mm-hmm. लेकिन मेरी फेवरेट लव स्टोरी जो थोड़ी ट्रैजिक भी है मेरे पैंडा और ब्लूज की है पैंडा और ब्लूज बड़ी डेंजरस हुआ मेरा सेक्सी हुए sexy god <laughs> Embracing. <laughs> oh, Priyanka Chopra. So beautiful. Oh, sweet. Sounds like a nice love story. जरा स्मार्ट पहन लो है drama Oh my god. What is happening? True story? तो पढ़ना मुझे बहुत पकाती है तुम्हारे लंग्स के बारे में हमें जो हुआ है उसे वो सफल लंग डैमेज करता है सीरियस कंडीशन oh. मतलब मैं मरने वाली हूँ Barfi Dangal. Dangal habe ich angeschaut. Oh. Trauriger Film, bestimmt. देखना थे एक दिन मैं इतने पैसे कमाऊंगा इन चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता पढ़ाई से ठीक हो जाए ना फिर साथ में बैंक लूटेंगे Oh. The main thing is that they have fun together, can sing, can dance. Oh, das, das ist so traurig. Priyankas, oh, so hübsch. So beautiful. H&M. <laughs> oh mein Gott. <laughs> oh, das... Oh. Trauriger Drama. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will den unbedingt anschauen. Also die meisten indischen Filme werden sowieso auf äh, Deutsch synchronisiert und dann gucke ich sie mir auch gerne an, wenn meine Lieblingsschauspieler mitspielen. Und Priyanka Chopra zählt dazu. Und genau, wenn das, der Film rauskommt, schaue ich es mir gerne an. Das ist echt. Ich, ich mag solche Drama-Filme, so viel Trauer, aber auch Freude. Also so eine Mischung ist das. Puh. Aber es ist bestimmt ein trauriger Film, oh mein Gott. <laughs> so Leute, falls euch die Reaction gefallen hat, vergisst nicht ein Like da zu lassen, zu subscriben und kommentiert, wie euch der Trailer gefallen hat, ob ihr euch den Film anschauen werdet oder ob ihr auch ein Priyanka Chopra Fan seid. Dann sage ich mal, auch noch bitte Vorschläge schreiben Filmtrailer-Vorschläge ähm, für die nächsten Sonntage. Und dann sage ich mal Goodbye und see you soon.